Ja, kaj je zdaj? Ste brezvoljni, depresivni, prehlajeni? Jaz pa ne, ker vdihavam negativne jone pri ionizatorju Ionex. Ionizator Ionex vrača vitalnost in zdravje. Iz zraka odstrani vso umazanijo, bakterije, alergene in vonjave. Naročite ga na nič 41 750 367.